აქარში თუ და ბატონი კარო აჩეოთ და მოიბიდიო აი აი აი აი აი მოვიწრო ბანდა. მოგესალმებით სიყვარულ ხალხს. სხვაგან ხა. კაი, დღეს ჩვენ გადავიღეთ ძალიან საინტერესო ჩვენში. არა. არა. კაი, მოგესალმებით მეგობრებო. ვიწყებთ ძალიან ძალიან საინტერესო ეპიზოდა. ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის სტუმრები იქნებიან ადამიანები, რომელიც ეხლა ხან ავიდნენ 100000-ზე, აქვე მიულოცოთან ხა ტეტრისელები. მოგესალმებით. ანჯულა. ანჯულა. <laughs> როგორ ხართ აბა? რა პრიკოლების ხასიათზე, აბა დავიწყეთ რა ხდება. თუ ხარ ხოლმე ჩელენჯებისთვის ფეხბურთისთვის დღეს გვექნება განსხვავებული ეპიზოდი იურის წევრები გვეყოლებიან და სულ მალე ყველაფერს გაიგებთ დღესვე გაიგებთ ჩვენი გათამაშების გამარჯვებულების შესახებ ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი ახი და <laughs> გამოიწერეთ თეტრის სახე ერიკი დავაქი არ ხი არ გამოიწეთ 10000 ავიყავთ ბიჭო აა სა გაიხარ მოკლედ დავიწყოთ 4000 <laughs> ეს ვართ ჩვენ ჟურის წევრები, ბატონი აკარშუკური. აკარშუკური და ბატონი კარლო ანჩელოტი. დღეს შევაფასებ მონაწილეების პროგრამებს, ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოკლედ, სამი ჩელენჯი გვექნება, როგორც ყოველთვის, რას ფიქრობ? მოიგებ შენი გუნდი, ჩემი გუნდი, სუბიექტური. აა, ესე დაჟე? შენი გუნდი, ჩემი გუნდი, ხო, ჟეური. არა, ჩვენ ობიექტურად ვაფასებთ. ხო. მაგრამ მაინც ხო ვართ მხარე. ჩვენ ფიქრობ წავაგებთ. თქვენ ასევე ახსნი რომ დღეს მოგებული გუნდი წაგებულ გუნდს შეესთავაზებს ჩელენჯს და აუცილებლად უნდა შეასრულოს ის რა თქმა უნდა კულტურის ნორმების ძილობის ფარგლებში. ვიწყებთ ჩვენს პირველ ჩელენჯს აი იმ 4 ნიშკაში მეგობრებო. უნდა გაიაროთ ისე, პასებით, ჰაერში პასებით უნდა გაიაროთ ისე, რომ ბურთი ბურს არ არ შეეხოთ ნიშკებს, ნიშკებს არ შეეხოთ და არ ტყავთ არში ჰაერიდან. ორი მცდელობ გექნებათ, ფულებს შევაფასებთ ჩვენ რა თქმა უნდა იურისტებები. წარმატებას გისურვებთ, იმედია რომ მოიგებთ. ჩვენ ვიწყებთ. დაიწყო ბიჭებმა ხო? იწევენ პრინცლები იწევენ. ადვარდ. ოკეი, სამი და გოლი რო არ გავიდა დავაკელი მაგას. კი ბატონო, მეც დავაკელი, კაი შესრულება იყო და დარჩა. კაი იყო, მაგრამ კი, ასევე კაი იყო ძაა. რადგან გოლი არ იყო, მაგითა ხუთი შეიძლება. ოპა, кай მცდელობა იყო, პასებიც кай იყო. აუ, გასწესე. ხო. მოდი შენექში აფას და მე ამას დავუწერ ამში. ამჯერად მომეწონა IBG იყო ეს. დაგეთხა, კარგად 500-ს დაგიწერთ. მე ვიტყვი რომ გამოიწერო ნახი, რადგან გათამაშე გამოიწერო კი არა, დარჩენ თქვენთან ერთად, რადგან ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად გამოაცხადეთ იმ ორ ადამიანს, ვინც მოიგო მე სიცმა ისურ. შემიძლია ხო ჩართო მე? უკვე არა, უკვე გათამაშე. არ გვაინტერესებს ხარი, დაიწყე. აი აი მაგის გამოხედა ეს გველ ორი რა იყო აბა ეს ორი ორი ორზე მაღაზია რა არ პასი იყო არაფერი არ იყო და ბოდიში ბოდიში ბიჭები ბოდიში არინერიულობ არინერიულობ მეგობრებო აბა ბიჭო, ინდივიდუალურად დაუწეროთ აშე იგივე რა რაც დაუწერე წინაზე, 2 2. მე 2 არ მაინტერესებს, 2. არა და 2 2. ხო. არა და ეს ნორმალური იყო. არა, არა, მე კაცი ვარ, ნა სამი. მიოჩი. გოლი არ გასულა ხო თან? გოლი, ჯერ გოლი არ გასულა. ეხლა მე მივა ხო? ქარს დაელოდე ქარს. დაანა. ვინ არის ჰარიკეინი ბიჭო? აი მაგაზენ ქონა საუბარი თავიდანვე რომ შეიძლება კარგად შეასრულო, მაგრამ დარტყმა არ გამოვიდა. ხე. დამსახურებული. აი, მე საუწერ, მაშინ აი. მაგრამ რა დაასწი მაგრამ გაიხარეთ რა ერთმანეთს ეწინა რა უქნა ძმაო არ მომეწოდა ცუდი იყო არ მომეწოდა რადგან მორჩა პირველი ჩენი და ხალხი გვიყურებს გამოაცხადოთ იმ მაისურების გამარჯვებულები გამოაცხადოთ აი აქ ამოვარდება ზუკა ბაჭკორიას კომენტარი რომელსაც კარგად დააფიქსირა და დაკლებული მაქვს 30 კილო დავიკერე სხვაშორის. ოჩო. არა, მიხვდა ადამიანერო თან ძალიან აქტიურია და ზუგდიჩი ცხოვრობს და მინდა რომ გაუგზავნოთ მაისური აქედან პირდაპირ ამ აპლოდისმენტები. მე ულოცოთ აბლობის მანტები. მოისოს რაზომა ფეხსაცმელი აცხია მესამე. <laughs> არა. და მე 20 კილოს და მე იმაზი იბრაგიმოვიჩის. და მეორე გამარჯვების გამარჯვებული არის ტატო ხომასურიძე რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ჩვენ კომენტარებში და ჩანს რა. ასე რომ გილოცავთ პირველი ძალიან საინტერესო ჩელენჯი შემდეგ გადავედით მეორე ჩელენჯზე. ვიწყვია ქაღალდები მოედანზე. ყვალის ფარა. რამდენიმე ქაღალდია? შემოგვჭირა. მოთამაშეებმა უნდა აირჩიონ თავისთვის სასურველი ხუთი ქაღალდი და მოგვიტანონ რა. ჩვენ შევაფასებთ ტრანსფერ მარკეტის ფასებით, რომელ გუნდსაც ეყოლება ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელების ჯამა და ვისაც უფრო ძვირადღირებული ფეხბურთელები ეყოლება, ის მოიგებს ამ ჩელენჯს და მიიღებს 10 ქულს. მაგრამ პლუს ეხლა ბიჭებს უჭიროთ რაღაც დაფები ჰალალდებთან ერთად და პლუმასთან ერთად და ჩამოწეროთ ხუთი თავისთვის სასურველი ფეხბურთელი რომელიც გონიათ რომ აი იმ ფურცლებზე არის თუ იმ ფურცლებზე აღმოჩნდა რომელიმე ამ ხუთიდან დაემატებათ ერთი ქულა ხუთიდან ხუთი ეს თუ გაარტყავთ ხუთი ქულა დაგემატებათ ოო დაწერა აი დავიწერე ხო კი კი წერე ფული ვითარება ბიჭო ხო მაგრამ აი მაგ კიდე პლუსი უწერეთ ვიქნებ. ჩემ ჰალანდი. ყარა ჰალანდი. ბაბერ ნოდა. მე მგონი არც ერთი არ არის. არც ერთი არია. რა სისულელი. აი ეს ფეხბურთელები თუ არის ჩაწერილი, ამა რა აზრია. თავიდან რა წაწერო. ეგა თელი სიკულე რო ო სერია პეტა. კარგი ფეხბურთელები არიან, მაგრამ ისინი არ არის. კარგი ფეხბურთელები არიან. ედერსონი, ფილ ფოდენი, ბერნარდო სილვა. თუ, კურტუა ხო? აი, всё. ეხა შეეცვალე. ავიდა. აქვს 365 მილიონი ჯამში. მეორე აქვს რაღაც 5 მილიონი, მეტი 370 მილიონი. გამარჯვებულია წვისამი. ო. 5 მილიონი ჯამში. რაღაც 5 მილიონი. მილიონი პატარა ფული, ჰო? ფოდენი, ფოდენი გეწერათ ორივეს. ფოდენი გიწერათ ორივეს, ედერსონი გეწერათ ორივეს. ჩვენ ბოლო ჩელენჯს პირისპირ გავართ გავალთ ერთმანეთთან მარტივად რა ერთი გავა ერთზე მეორე გავა მეორეზე ისე რომ ყველა ყველა იყოს წველი ყველა იყოს შემდეგ შეაფასე თქვენი პროგრამას სრულად ჯიური როგორც პირველ ჩელენჯი იყო შეიძლება გოლი გაიტანო მაგრამ ფულა დაგეწეროს ნაკლები ვიდრე გოლი ვერ გაიტანო დაგეწეროს ფულა მეტი ასე რომ გოლს არ აფასეთ მარტო ო გოლს არ აფასეთ მაგრამ გოლი რა თქმა უნდა გოლი შეიძლება გვაჯობებს რა დავალოო რა თქმა უნდა გოლი მნიშვნელოვანი იქნება მაგრამ რაღაცეებსაც ხონერად შეოხება აქვე მეგობრებო გეთქვით მაღაზია 22 სპორტშოპი ძალიან კაი ბურთებია მართლა რატო გააგზელებს აი ბურთებია არა შეიძლება პლუს ატარ აქცია გქონს ყოველ 35 ლარზე ჩვენი სახელი თუ მიწევს ან შეიძლება რაღაცას 35 ლარზე დამატებით რადგან აქვს ერთი საჩუქარი 35 ლარზე იქნება საჩუქარი 2 უბრალოდ უნდა მიწეროთ რომ ჩვენ გაყიდულობთ რაღაცას 3-ის 3 დათო რადი არ აღხსენეთ და მარტივად მიიღეთ ამ ყველაფერს ერთი საჩუქრის მაგრამ ორი საჩუქარი მეგორი უკეთესია და შეგიძლიათ მიწეროთ Facebook-ი, Instagram-ი რა ყველაფერი აქვს მიჭერ აქ საქმის აკეთები ნასტავორია ჯანსაღი სპორტული თემა და ისარგებლეთ მადლობა სპორტშო დაფასეთ ჯერ შემდეგ მერე შეიძლება აა დავოლი ოპ ოპ აბა მომდა რაღაც ხო დიმიტრო რაღაც პატარა სკილებით პატარა მსახი ოობი შეიძლება სამი ფულარაც დაბანა შეფასება დაწოში ხუთი ეს პირველა დაიწერა ხო არა ხო რაო რაო დაბანა ხუთი ხუთი ხო ხო ხო ბავა ჯო შასი არ მომეცა რა და ბანას ხილებით 4-ო აი მე 3-ს რაღაც რადგან იქ დავწერე რა ტიზი 3-ით ან ახსნი ხო რადგან 3 დავწერე ის რაბანას ეს ჯობდა იმ 3-ს ამიტომ 3 ნახევარ 4-ზე იყო და ამიტომ მოტივაციის რატი არგი ბიჭი იყო, მაგრამ უფრო რაბანა შეცდომით მოხდა ყველაფერი 4 რატი. კი, კი, ნამდვილად. ორივე ერთია. ნამდვილად ეგრე. ორივე ერთია. კარგია. აა! მოხდა ქალო! აუ, არადეც. აა. აუ, დაინარო. ეგ ურანდა. აკი, ნაცმაოს. ეს მინდო და აი იქ ისე შეხნა აი ესეთი ფეხები აქვს უკაი პატკატი უნდა გასაგებია აუ და ვისთვის აფასებს ირველი შევტევი რა თქმა უნდა შევტევი 5 პლუსი 5 პლუსი ადაკლა ამაზე 4-ო დავწერო ეცა ეცა დაცო დაცო შეფასდე სამიანი გაფუ ორიანი ანუ ხუთი კულა და შენი ნაციონალი აი აი აი აი აი მავიწროვე რა რა მავიწროვე რა ვაწები! აი! რატო რამასთან ბიჭო, გიგითხარი მომწე. ეჩი რა არის? მე რაღაცა ვერ დავინახე და მინდა გამეორო. ვა, დავინახე, დავინახე. შანსი. ეყოფის არ მივიღე. აბა შეთქეკლება. არ თუ ნაპერწყალი დავინახე, შეიძლება რა. და ბიჭო, გაათხი, ვინახარ შენ? აი ესე. ოპა, როგორია? მოდი წინა შევაფა. მოდი საშუალო ერთმანეთს გამოიგო. არ არის ერთ კონტაგი წელ. რაღაც შეიძლება. რა შეიძლება და კაი კარლო რა კაი. რა შეიძლება. აი რა. აი მაშინ შემეშვი. ეხა ნა. არა, აი მე არ წერ მაგას. აი ყოჩო. არ წერ მაგას ატოი წინ იმიტომ რომ შეიძლება რომ უფრო მარტივად წაერთო შემდეგ არ წავალ აცადე ო აცადე აი ეს ნატო რა ბიჭო მაგარი წული კაცო არა მაგრად ედგან ვერ არაფერი არ შეეძრო შეჭამა შეჭამა იქაც შეჭამა იქაც შეჭამა არა არა ორსიზა შემტევინა გამდინარე უნდა შეიფასებინა ეს მაგრამ ხო ანუ შე აუ მაგრამ მომეწია შენ დაუდეკი ამ დიდა მოდი ხა ცველები შევწერე რა თქმა უნდა გამბულია ხო რა ვაფშე დაეცა ვაფშე დაეცა ვაფშე დაეცა ვინე? არა არა არა ბიჭო ხო ეგა რა ხო ეგა უნდა მოდი შემტევი შემტევი შევაფასო აბა რატი რატი ხუთი ოპა არ მეწონ აი რავი აი ხუთი არა წავა არა ძალიან კაი ხუთი ჩვენს ოთხიერ აა ეს ტოლი დურადი და ის რაც კაი ავხნა ძმაო, რა მაგინეთ თუ კიდე კომენტარებში მექადი. ბიჭო, რატი რომ მოჭის ეს სიტყვა? არ სულ ის ის არის არ სულ ის ის არის ამ ამ ორივე სხვა დაუწერა ორი არა ამას მაგა ამა რა დაახო აი ამას რომ გასინდა ვიემტევს არ თავისას არის მე ხარ მაგ როგორც რანი მოჩვენა ამ და 4-ია. რატის რა მეც მოველოდი რა. ბოდიში მერე ვარ რატისტანი. აბა, შენი მწველობის თემა რო ვიცით როგორც რატისტანი იქი და ეხლა არ მოვინდობე. მართალია და ვისახურებ. დაიკიდე ფეხებზე. აბა, და გავიმეო. ფეხებზე დაიკიდე ბიჭო. ხოთა მაშინ ხუთიან სვაპირელი და აგე შე. <laughs> დავაი. Oh! 5 არ იყო მოდით პირდაპირ ვიტყვი არა გოლი რო გაიტანე ვა ოა ეს შეიძლება აა ეხლა მოვიფიქრეთ 4 რა ანუ 5 და 4-ს გურიენი არა 3 მე 3 თუნდა ჩაისვას ხო 3-იანი არა კარგად იდგას მაგრამ 4 ხუთს გიგები დაწყა. კარგად და გოლი გაუშა, როგორი იდგა კარგად. წამო გავიგოთ საბოლოო ანგარიში. ჩაი. ამიტომ თქვით რომ მოგებული გუნდი წაგებოს რაღაც ჩელენჯი დააკისრებდა. ხო იყო ეს რაღაცა? კი, სიტყვა სიტყვაა, ძმა, ბაზარია. რეპორტაჟი? ანგარიში არის ძალიან ახლოს ხართ ერთმა. 77-ით 72 კალათბურთია. გონ <laughs> YouTube-ზე ამდენი ქულა არ დაფიქსირებ. რეკორდი ყველა ჩაფალა? <laughs> ხო, აბა. რეკორდი. აი გუგას დაუწერე ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ნუ ხო 67 მოგეთ აღიარო რომ ზარ არის ეს კაცი და მე რომ ნორმალური პარტია ხოლო გასახსნელი მოგება. მადლობა ბრები მოგება. გასახსნელი მიჭებო რა. აი მე რო კაცი გარეკავის ფანაერად იქნებოდა აქ. აი ხსენე დაგიბრუნდები და ჩემი გლეხი არის კარგია. აბა გადავწვით რო შენ ორ დათქმას შეასრულებ შოპა ხო? შოპა ჭება აჟუკოს აკეთებთ? არა, დღეს დღეს რო უფრო ვეჩაერთე რა, მაგიტა გვინდოდა რა. სიამონები. არა, მე შემიძლია გადავაბარო? რა დაგაბარებ ეხლა? იმას ხატი არა, სადავარ. 1 2 3 ალინი ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო რომ მოხვედით იყავით ჩვენი სტუდიები ეგონი ძალიან საინტერესო იყო ის გასაკუთრებით იქ ვარ ვიდეო მადლობა ბიჭებს მოსწრის ახლა ძალიან გაგუცხადა რომ მოხვედით ტიპიკალი ამას ვაპირებდით და კაი იყო რომ ეს პირველი განსხვავებული ეპიზოდი თქვენ თან ერთად მოხდა მადლობა გასვლას გიგავ ჩასაფრთხე ვიკარეებს ვიკარეებს კი ბატონო ოი გე გე საინტერესო იქნება მადლობა რომ გვიმოგდებით გამოიწერეთ ჩვენი ახი და არჩი ჩვენთან წარმატებული მომავალ შეხვედრაზე